muss man nicht viel sagen, ne, Schatz? Wenn man so aussieht, muss man nicht viel sagen. Aber echt, ey. Alles ich hab eine Foundation drauf gemacht. Mein Gott, ihr wisst schon. Jetzt <laughs> kann ich noch nicht mehr alles ins Gesicht geschmiert haben. Einfach so einen ganzen Eimer und dann einfach Gesicht draufklatschen und dann yeah, sind die geschmiert. Ja, genau so. Dann nehme ich eine Schaufel und kratze mir das dann alles schön aus dem Gesicht. <laughs> Fondue Tön. Mein Gott, Fondue Hast du gemerkt? Drei, drei, drei Blocks das dritte, haben wir über Fond de Teint geredet, ne? Fond de Teint. Foundation Fond du Teint, Foundation. Ich habe wieder Lust, musizieren, Liebe zur Musik, volle Kanne entflammt. Wir haben uns neu ineinander verliebt. Mit der Bitch. Warum ist die Musik denn eine Bitch? Weil ihr euch ineinander verliebt habt. Das ganze dann Bitch. Ich bin locker, ey, ich bin voll locker. Am Anfang war ich riskant, ja, uh. Ja, aber was hat sich geändert? Weil es hat doch einen Grund. Weil ich dir vertraue. Niemals irgendwas Falsches machen würdest. Ja, aber warum? Was warum? Wie sich der Partner verhält. Wenn er ja so dieser Mann Message sagt, hey, dieser Mann und so, oder mich ein Mädel an, dann erzähle ich ihr das sofort. Zeig's mir. ich erzähle es ihr. Es kommen manchmal auch Nacktbilder plötzlich einfach aus dem Nichts komplett nackt. Und dann sag ich, das länger an als wir. Schatz, guck mal. Und die war so, oh. Hübsch. Ja, ist ja eine Entscheidungssache. Meine Mama hat mich so erzogen. Erkekler ve kızların arasında fark yok o konuda. Namusun için yaşıyorsun. Kızlarla oyun oynama. Namusunu koru. Aşna fişne olma. Mama war da sehr streng. Mich, die hat mich und meinen Bruder so erzogen. Jetzt Mädels im türkischen Haushalt. Das finde ich halt super. Hani erkeğiz diye bize, bize torpil geçilmedi. Wurden nicht vorzugt so nach dem Motto, ihr seid Jungs, ihr könnt machen, was ihr wollt. Das fand ich klasse von Mama. Fand ich klasse. Fand, fand ich aber gut ne. Ah, das ist das. Ja, that. Ya bugün benim yengemin ufak erkek kardeşinin düğününe gidiyoruz. Yengem 5 kardeş. Sie ist die älteste und hat vier jüngere Brüder. Die Arme. Ich habe auch einen Bruder. Eine Schwester hätte ich auch gern. Ja Jungs sind dreckig. Ja, Kokuyoruz. Do Jungs sind dreckig. Wir wachsen dreckig auf. Benim oğlum dreckig olmuyor eile Seele göstet diyeceğiz tabii, wie man was man macht. Aber zum Beispiel mir ist aufgefallen, dass bei den Mädels in der Pubertät äh, und bei den Jungs in der Pubertät kommen ja ganz viel Flüssigkeiten aus dem Körper, ne? Bei den Mädels kommen sie aus den Augen und bei den Jungs... Mein Gott, alter Schwede! Für Mädels heulen. Da war so eine Filmszene, da kam die Mutter ins Zimmer und das Mädel ganz im Taschentüch unter die Decke, damit die Mama nicht sieht, dass sie halt die ganze Nacht geweint hat. Wenn du bei einem 13-, 14-jährigen Jungen ins Zimmer kommst und es sind lauter Taschentücher auf dem Bett. Vielleicht hat er auch geweint. Ja, genau. <laughs> Mit Boah, schade. Ist die Wahrheit. Mann, hör auf. <laughs> Mann. Ja, komm, Themenwechsel. Ekelhaft. Platz, warum redest du über so Mist? wie ist es Terbiyesizlik. Valla geçen schon güldüm du musst bakarken kendi kendime. So. Früher war das ja mal so, oh, du gehst, findest mich voll sympathisch, obwohl du die Person voll gehasst hast. Oder aha. Wir sind 100 Kilometer voneinander entfernt groß geworden. Die hat ganz andere Geflogenheiten, ganz andere Sitten. 100 Weißt Kilometer noch Papa geht ins Klo, steckt den Finger in den Po, steckt den Finger in den Mund. Mm, Schokolade ist gesund. Ah, da sagt er, erklärst du mir was von ekelhaft und red zum Meister Propper, der sich die Schokolade in den Mund schiebt. Weil die Leute werden sagen, was für ekelhafte Menschen. Bitte, du hast heute ausgeschlafen, ha? Ja, ich bin müde, ey. Hallo? Die schön ausschlafen bis um 10. Für eine Mama von kleinen Baby ist das purer Luxus. Immer ja, oder so. Und dann kam der Mimi, Mimi. Boah, das lädt immer. Ui, schön. Annem! Geht bana da öyle diyor. Ich bin so traurig, ich sitze in der Ecke und dann guckt die mich an, dann sagt die so, ne oldu annem? O oh ya! Cem'e diyorum ya hep annem diyor. Böyle yaptım sana. Al, al, şunu da al sana annem. Mutter. Ich wollte diese... Diese Bauch weg Unterhose? <laughs> ich wollte es ein bisschen, ich wollte es ein bisschen vernünftiger ausdrücken. Wie sagt man das denn? Dezent? Keine Ahnung, ich habe keine Ahnung davon. Bauch weg Unterhöschen. Bauch weg Butz. Habe ich keine Luft gekriegt. War der Bauch zwar weg, die Luft auch. <laughs> Komm schon, das sind 16 Kilo. Ich 66, auf unserer Hochzeit habe ich 66 Kilo gewogen. Tövbe Staffel, dann was mich. Ich gehe auf die Waage. 66,6 Kilo. Tövbe Ich habe vor sowas keine Angst. Das sind alles selbst in Allah'ın yarattığı e, Jedes Mal, wenn ich auf Aufnahme drücke, gehen die. <laughs> ich kann doch nichts dafür, Mann. 1.600 damals ben inanıyordum. Habe ich eine schwarze Katze gesehen, während der Fahrt zum Beispiel, siyah kedi geçiyordu önümden, habe ich angehalten um dreimal zu spucken. Du denkst, warum? Onu da Allah yaratmış, warum spuckst du? Ja, da musst du das nicht machen, oh mein Gott. Da musst du das nicht machen, oh mein Gott. bazı batıl inanç ya da abaglob olarak bildiğimiz olayların bir aslı var. Bazıların. Ya. Hepsinin değil. Ya. Ist ja kalt, Schatz? Kannst du das, wenn du deinen Mund nicht mehr in Unterpantoffeln <laughs> Bei Frauen ist das doch immer so. Jetzt <laughs> <laughs> sind wir hier in Köln-Peş. Benim yengem, abim. Valla yorumların altına kötü bir şey yazarsanız küfür ederiz. Ee, zaten hanım da account açtı. Ya yorumların altında bir şey yazdıkları zaman cevap verme falan bana hep ayak yapıyor. Vezim o Nakamoto. Murat niye cevap veriyorsun? Sen onlardan hani büyüklük göster cevap verme. Buna bir tane negatif komentar yazdı. Baktım anlayıksın tak aygın account hemen yazmış. Evet yazmış. Ben dedim ki internet ortamı olduğu halde hani isterse çocuk olsun yazan. Eğer büyükler olarak onlara sınırları göstermezse kim gösterecek? E aman bıraksın, aman yazsın, aman bana küfür etsin. Man muss ja als Gesellschaft sagen, stopp, bis hierhin und nicht weiter. So sieht's aus. Ja. Size haylazlar size. Ya. Çünkü karşı tarafta esas insanlar oturuyor. Öyle aklınıza geldiğin gelenleri yazıp da e, buraya pisliğimi bırakıp da gideyim diye bir şey yok öyle. Yazıyor. 100% bana bir güzellik geldiyse annemdendir yani burada. Sahibi burada oturuyor lütfen. Güzel annemden geliyor. O da benim hanım gibi biraz streng. Streng. streng. Yani sert değilsin. Streng. Diktatör dedi. Diktatör dedi. <laughs> Ağır başlı. Ağır başlıdır annem. Ama bize temizliktir, titizliktir, namusumuz, düşüncemizdir, saygımızdır. Yaşımız kaç olursa olsun da hala eğiten bir insan. Bize yol gösteriyor. Allah razı olsun. Allah annelerimizi, babalarımızı başımızdan eksik etmesin. Bak gözlerinden okuyorsunuz değil mi? Ne diyor? Eşşal Numara yapıyor değil mi? Kameranın <laughs> War eine schöne Hochzeit, Publikum war wild. <laughs> Negülüyorsun Die Leute konnten sich kaum auf ihren Plätzen halten. Schiffte Çifte telli başlayınca görmedin mi? So, den Denizli Unzu biraz ağırbaşlı olur. Ey, hallo. Ich renne. Schatz, Jürgen, yürümüyor uns denn? Ich gehe schon im Schneckentempo und ich höre nur so, Hallo. Wir gehen ganz normal. Dankeschön Hadi abi. Hadi görüşürüz. Hadi üşümeyin. Arabana gidiyorum. Sen de net şikayet bizi bulat ne diyormuş dedim. Ya öyle yapıyorum zaten. Gençler Böyle pahalı pahalı düğünler yapmayın. O parayı alın güzelce bir ev alın, bir şey yapın. Benden bu kadar. Karınızı mutlu edin, düğün yapın. Koç kocaman düğün yapın. Erkekleri dinlemeyin sakın. Karılarınız mutlu olsun. Sen Doğru. şimdi koşuyor. Üstüm tempo. Hadi gel devam. Tschüss. Tschüss. Tschüss. Hier Para. Es ist immer so geil, wenn ich bei Mc's bin, ein Menü bestelle. Ohne Fleisch. Medium Wasser. Ja. Ben bağırdım zühtü El ele yandım zühtü Du bist aber klappt. Hallo, ich bin müde. Halt, komm, wer geht mit? Make my life beautiful, all of you. Warum so verklemmt? ben sana yandım zühtü. YouTuber'a ben oluyor. Nereden biliyorum? <laughs> ich habe meinen Ehering nicht gefunden. Nişan yüzümüze taktım. Ich habe so dicke Wurstfinger bekommen. Ach, stimmt doch gar nicht. Die sind immer noch genauso dick wie vorher. <laughs> Die waren ja schon dicker, als wir so kennengelernt haben. Voll nicht. Voll schlank. Farbe ist echt Ich weiß, aber ich habe hier voll verschmiert. Du hast richtig schlampig gearbeitet. ja, aber mir. ich habe ein Kind. Machst es drauf und dann ist auf einmal so, ah! Dann denkst du, dir, bitte. Hast schnell, du gemacht, schnell, während schnell, der im Raum war oder was? Na, natürlich nicht. Schnell, schnell, schnell. Ich habe es bei meinem Bruder im Zimmer gemacht. <laughs> du, du schnell, schnell drauf gemacht und dann denkst du dir dann so, oh, hoffentlich. Und dann mit Füße. Du musst du Füße auch noch machen. So. Fängt auf einmal zu quengeln. So, was machst du? Nagellack ein bisschen runtergeschmiert. Gestern. Wer hat sowas eigentlich erfunden? Sei mal ehrlich. Wer erfindet sowas und sagt, ey, ich pack mir Lack auf die Nägel? Danke auch Wie freundlich du bist. Ja, ich weiß. Wer bist du? Was hast das denn mit meiner Frau gemacht? Weil, ey, ja, schönen Abend noch, danke. Auch so. Ne, und <laughs> dann <laughs>